nari mfite inshingano zo kubavugisha ariko ntabwo nari ntaravuga cyane ngo numve kandi numvwe n'iyi mbaga kuko nari nkirwaye nubwo bimeze bityo ariko nasengaga mbikuye ku mutima nsaba ubufasha ku mana ni ukuri ntaragurukiye gukora inshingano zanjye nizeye imbaraga z'imana binyuze mu isengesho ijwi ryanjye ryararangurutse koko umusore akomeza agira ati noneho hari ikintu cyahise kibaho mbere yanjye uwo mwanya natangiye ijambo n'isomo ryanjye hamwe mu mbaraga zanjye zose kandi mvuga cyane bishoboka numva ko ijwi ryanjye ririmo risobanuka mu kuranguruka kandi nkagira imbaraga uko nkomeje kuvuga nahise nibagirwa ijwi ryanjye nibanda gusa ku bantu banyumvaga kandi bakemera ibyo mbabwira mu minota mirongo ine nakomeje ijambo ryanjye kandi ndangiza ijwi ryanjye risobanutse kandi rirenga kurusha mbere ati igihe nabwiraga umuvandimwe wanjye n'abandi bavandimwe uko nasenze saba umugisha nahawe yarambwiye ati nanjye narasenze kandi sinigeze mbikora nasenze cyane nsaba umuvugizi imana ni umuntu dushobora kwiyambaza tukamusenga tubikishije mu nzira y'isengesho kuva nyiri umwana nakunze ukuri kuvuga ko imana ari umuntu ko rwose ari data ko dushobora kumusenga no kubona ibisubizo kimwe mu bintu nkunda cyane ni ukumenya ko imana yumva isengesho ryo kwizera ni ukuri kw'igisubizo cy'amasengesho yacu kidashobora kuza mu gihe dusenga cyangwa mu buryo dutegereje ahubwo kiza mu gihe cyiza kandi mu buryo bwiza ku bw'ibyiza tuba twasabye ariko hari igihe ntakiriye neza uko icyifuzo cyanjye cyatanzwe rimwe igisubizo cyanjye cyaje gitandukanye nk'aho data wo mu ijuru yari ahagaze iruhande rwanjye kandi yavuze amagambo izo egisperiyanse ni zimwe mu zituma njye mba uwo ndiwe kandi zigomba kumara igihe cyose ubwenge bwanjye n'umutima wanjye byibuka umukiza w'isi ni umunyakuri kandi ni njye mubona iteka hafi yanjye mu buzima bwanjye bwose nizera kuruta mbere hose ko imana ari data ntabwo ari imbaraga zidasanzwe gusa imbaraga z'umuco ku isi ahubwo ni imico y'ubumana yahawe imbaraga zo guhanga uyobora isi kandi uyobora ubugingo bwacu ndashaka ko abagabo bose cyane cyane urubyiruko rw'itorero biyumva hafi ya data wo mu ijuru ku buryo bamuhindukirira buri munsi atari ku mugaragaro gusa ahubwo mu mwiherero iyo abanyamuryango bacu bafite ukwizera bazabona imigisha ikomeye ubugingo bwabo buzaba bwuzuye mu gushimira iby'Imana yabakoreye bazisanga bakize ku butoni bahawe kuvugana n'Imana kwakira umucyo no kuyoborwa nayo kuba umwuka wacu wuzuye umucyo kandi roho yacu ikishimira umwuka we ntabwo ari shimere iyo upfukamye usenga nijoro wumva ko ari hafi yawe wumva ko akumva urumva imbaraga zikora nka radiyo cyangwa n'imbaraga zirenze aho wumva ko muri kumwe nawe ndashaka ko abasore n'abakobwa bo muri iki gihe bumva ko begereye imana ku buryo bayibwira buri munsi bakayibwira atari mu ruhame gusa ahubwo no mu mwiherero ndashaka ko bamwizera nk'umukobwa muto w'impumyi na se uyu mwana w'umukobwa yari yicaye ku bibero bya se muri gari ya moshi maze inshuti ye yicaye iruhande rwe iti ndashaka kuruhuka hanyuma afata umukobwa muto ku bibero sabaza umukobwa muto ati uzi uwagufashe aramusubiza ati oya ariko urabizi nk'uko umwana yizera se intore zo mu bihe byashize zigomba kugira ibyiringiro byinshi kuri se wo mu ijuru ni byiza ko biga ko bashobora kuvugana n'imana binyuze mu masengesho wowe unyumva mu mpande zose z'isi banyeshuri ba kaminuza muziga nk'uko abanyeshuri biga mu bigo byose by'uburezi nibyo mugomba kwiga gusa iyo ubajije ubikuye ku mutima ushobora kubona ubufasha no kuyoborwa mu gihe ufite ibibazo buriya kimwe na bamwe muri twe tukiri bato uzumva ko amasengesho yawe atigeze yumvwa ariko umunsi umwe uzabona ko imana yasubije amasengesho yawe nk'uko papa cyangwa mama wawe uzi ubwenge yabikoraga ni bimwe mu bintu bikomeye twebwe twese tugomba kumva ko dushobora gusenga data kandi tukamufungurira umutima wacu isengesho riruta kuri amagambo bisaba kwizera imbaraga n'imyitwarire myiza amasengesho akomanga ku mutima ufite icyifuzo gikomeye kandi cyuzuye urukundo uhujwe n'ubuzima bw'imana n'ubwiza bwayo n'ubutumwa buva mu bugingo bwoherejwe kuri data wuje urukundo uru rumuri rurenze amagambo imico myiza ya mbere kandi y'ibanze ikenewe mu masengesho meza ni ukwizera kwizera imana ni isoko y'amahoro n'ubugingo icyizere cy'uko imana ari data kandi dushobora kuza imbere yayo kugira ngo duhumurizwe kandi tuyoborwe n'isoko iduhumuriza indi mico myiza ni ukubaha urugero rw'iyi mico tuyisanga mu masengesho asanzwe umukiza agira ati izina ryawe rihabwe ikuzo tugomba gutanga urugero rw'iri hame mu ishuri cyane cyane aho dusengera ikintu cya gatatu cy'ingenzi ni umurava amasengesho ni icyifuzo cy'umwuka amasengesho avuye ku mutima yerekana ko iyo dusabye ingeso nziza cyangwa umugisha tuba duharanira kubona imigisha no kwimakaza ingeso nziza twifuza ingeso nziza ikurikiraho ni ubudahemuka kuki usengera ubwami bwo mu ijuru ko buza niba udafite ubushake n'umutima wawe bugufasha kubwakira niba umuntu asengeye gusohoza ubushake bw'imana kandi ntagerageze kubikora umuntu ahita abona igisubizo kibi nta kintu na kimwe cyahabwa umwanya utagaragaje iyi myitwarire kugira ngo ashyigikire icyifuzo arimo niba dusenga dusaba intsinzi y'ikintu cyangwa umushinga biragaragara ko tubyumva uburebure bw'ubuhemu ni ugusengera ubushake bw'imana kugerwaho hanyuma ukananirwa kubahiriza ubwo bushake imico myiza ya nyuma ni ukwicisha bugufi iri hame ryo sengesho ridutera kumva ko dukeneye kuyoborwa n'imana kwigirira kwigira ni indangagaciro nziza ariko bigomba guherekezwa no kumenya ko hakenewe ubufasha buhanitse kumenya ko iyo ugenda ushikamye mu nzira y'inshingano ushobora guhura n'intambwe itari yo kandi kubimenya urasenga ugasaba imana igutera imbaraga kugira ngo wirinde ibibi n'ibitari ngombwa isengesho ryo mu rugo ryigisha abana ku byerekeye kwizera imana niba umbajije aho nakiriye bwa mbere kwizera kwanjye kutajegajega kw'imana ibaho nzagusubiza mu rugo rw'ubwana bwanjye Ubwo data na mama bahoraga bahamagara abana babo mu gitondo na nimugoroba bagasaba Imana kubaha umugisha no kuha amazu yabo n'abantu babagenderera. Habayeho umurava mu ijwi ry'uyu sokuruza mwiza wasize iteka ryose mu mitima y'abana be kandi amasengesho ya mama nayo yaranshimishije. Ndasaba buri munsi ko buri mubyeyi wo mu itorero yiyemeza kwigisha abana be abikuye ku mutima, ukuri ku Mana no kumenya ko Imana iyobora kandi ikarinda abana bayo. Mubyeyi nawe muntu wese unyumva ufite inshingano Urugo ni kimwe mu bice byubaka serire y'ibanze ya sosiyete. Abana b'itorero bigishwe kumenya no gusenga Imana nk'ikiremwa cyumva nk'uko se wo ku isi ashobora kumva ibyiyumvo kandi akabyinjiramo biturutse kuri nyina na se ubuhamya nyabwo bwerekana ko iyi mana ari umuntu wihariye yatumye ijwi rye ryumvikana muri uku gusenga imbere cyane harimo ikintu cy'ukuri ndemeza ko mu rugo aho abana barerewe mu busabe bwa hafi na data wa twese uhoraho ntihashobora kubaho mu cyaha cyangwa ibindi byinshi ndababwira ko imbaraga n'icyubahiro by'igihugu biva mu ngo aho umwana muto urwaye ufite umuriro areba se afite kwizera gukomeye ati papa mpa umugisha iyi ni imiryango y'abizeye mu minsi ya nyuma abigisha babajije umwigisha mukuru bubaha bati mwami twigishe gusenga nk'uko bicisha bugufi nk'abana bashakaga kuyoborwa mu buryo bwiza kandi umuhamagaro wabo ntiwabaye imfabusa, amasengesho azana imigambi myinshi kandi myiza akazana n'imigisha kuki gusenga buri munsi ari ngombwa mu gukomeza no guhuza imiryango ni iyihe migisha yo gusenga buri gihe ni iki twakora kugira ngo amasengesho yacu arusheho kugira icyo asobanura ni mu kiganiro ukuri impamo ku iyobokamana ntuzacikwe dusenge yo mana yacu nziza mana y'urukundo mana y'imbabazi uri intwari mu ntambara ni ukuri kuko waturinze ibyaduhigiraga ubugingo n'umubiri watubereye intwari mu ntambara kuba turi amahoro wagaragaje ukuboko kwawe turagushimye uwiteka we ndakwibutse ko nanjye nakubonye binkomereye narakubonye mu gihe nari nabuze uko mbigenza narakubonye muri bwa burwayi narakubonye mu bukene narakubonye imiryango yamvuyeho inshuti zingendereye zikangendera kure bene data banteye umugongo yo ndakubona umbera umutabazi rata utagushima ninde data uri mwiza nyaguhora ku ngoma nzanye imbere yawe abantu b'ingeri zose ngo ubiteho abashomeri ubahe akazi abashonje ubagaburire wambike abambaye ubusa abafite intambara ubarwanirire imfubyi n'abapfakazi ubiteho abadafite kirengera ubagenderere ubagirire neza yesu we abafite intambara mu kazi ubarwanirire abazifite mu murimo ya mu mirimo yabo ubarwanire nabo wite ku gihugu cyacu wiyereke buri wese uko agukeneye ndakwinginze ngo uze ubane natwe mu materaniro no mu ngo zacu ahavugirwa ijambo ryawe hose reka ineza yawe ihagaragare urakoze ko wumvise gusenga kwacu mbisabye nizeye mu izina ryawe yesu kirisito amen